はいÇa va ah, même plus c'est bon Vas-y c'est bon lâche Merci Ça va Patrick la dernière fois, je suis allé jusqu'à l'ambiance euh, SOS là-bas, là. C'est quoi qui a parlé, là Moi. C'est vrai. On s'est bien jusqu'à SOS Non On est passé par... Euh... Ah, mais t'as à un moment, là-bas, quand même. Ouais, mais non. Non, on n'est pas passé par la route, hein. Ouais, ouais. ouais. ouais mais même si tu par les soies, ça monte pas. Si, ça monte. Non. Bon. Euh, ça là, ça met applique Ah non, vous êtes le papa du jeune D'accord, ok. Euh, ça, c'est mon hein. petit frère. C'est votre petit frère, d'accord. Petit, petit. Euh. Qu'est-ce que t'allais dire Je sais pas, une connerie. Euh... Ouais, j'ai plus chaud que tout à l'heure. Eh oui. Ça chauffe, hein. Je pourrais faire la mort pendant des heures. On va se faire tirer dessus, ouais. Attention ici, piste très pentue Oh la vache eh, Tu vois ça je tue là bas Ouais Pas trop trop difficile encore On a Bourville avec nous. Mon <laughs> vélo ben Ça Patrick ou pas Eh Mon vélo ben Patrick On arrive à monter là, tu crois euh, Bonne question. Voilà, ouais, je pense. Ah, ici Ça, il du sauvage, le mec. Ah, moi, je passais par l'autre côté, c'est mieux. Là, c'est juste des marches pour moi. Tu peux essayer quand même ah non, non, non, une fois là, ça m'est arrivé de tomber, c'est plus facile par là. Moi, j'ai fait du sport avec euh, le, euh, il y a deux ans ou trois ans. C'est bien les pédales de tour. mais moi je peux pas. Ah, moi je peux pas. Bah non, ton vélo il reste par terre en fait. Il y a une technique. Je peux faire ça. Ah tu faut que je perde du bide. Regarde ça. Allez, tente. Non, elle allume la vidéo. Elle tourne Elle est éteinte. Et moi Toi, ça filme.